Привет, YouTube. Значит, очередная посылочка. Помялась по дороге. Посмотрим, что тут у нас, что нам прислали. Вот такая внутри фирменная упаковка. Плохо, конечно, что упаковка помялась. Значит, и так. У нас это должны быть тактические очки. Надеюсь, с ними там все в порядке. Так, они в отдельной Упаковочки это хорошо. Фирменный логотип ESS прорезиненный. Нейлоновый жесткий чехол с замочком. И с обратной стороны такая кнопочка. Можно как одеть на систему моль. Также просто на пояс цепить. Давайте рассмотрим дальше. Открываем. Внутри у нас такая вот инструкция. Как менять, что как одевать. Тут все на английском языке. Ну, я думаю, это не проблема разобраться. Дальше. Дальше еще какая-то бумажка тоже с, инструкцией английский, французский, итальянский, испанский и немецкий. Так, ну, понятно. Ни на украинском, ни на русском языке ничего не написано. Такая вот наклейка фирменная. Зачем? Думаю, я ее клеить буду. Дальше в комплекте такой мягкий чехольчик для очков. Потом а, резиновое крепление, то есть можно, я так понимаю, ушки очков снимать и одевать такую резиночку. Так, это есть. Сменные линзы в комплекте. Раз, два, прозрачная, желтая и утемненные о, на самих очках. Ну и сами очки. Интересная модель. Красиво смотрится. Всякие такие дополнительные штучки. Носик. Кстати, есть дополнительный носик, то есть как заменитель. Вот. Значит, на очках написано поликарбон, поликарбонат, ЛНС, УВ 400, стопроцентная защита, что-то такое. Ну и здесь вот есть какой-то вот серийный номер самих окуляров. Давайте их примерим. Ху-ху-ху. Такие прям какой-то там, я не знаю, робокоп. Ну, достаточно хорошо сидят. Интересные очки. очень легко разбираются. Так, снимается. Угу можно просто поменять закрывается вот собственно такие окуляры так доволен я этим заказом прислали то, что и заказывал. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Будет еще много чего интересного. Пока-пока.